bó ṣe yà mí lẹ́nu ni. èmi náà ni it's not a dream i'm the one in flesh and blood. <laughs> ó jẹ̀bi ah, ah. but òótọ́ ni nǹkan tó máa sọ pé ẹni tó kú àtẹni tó nù wọ́n máa ń pàdé o. wá ká máa pààrọ̀ èmi gan fúnra mi gan ó yìn yà mí lẹ́nu bá ṣe pàdé that that was a beautiful presentation by the way. Oh, gracias yóò wọ ọkọ ọmọ wa náà ni ẹ àwa ta train ẹ lélẹ. ọmọ ẹ̀yin mélòó. o ti gbàgbé ni. abẹ́gi <laughs> but adídìrún. yes. but show o mọ̀ pé ṣẹ̀mí See me. it's been such a long time. But so the heart never forgets. But we had something beautiful together. Ó kò wá sí school lọ́jọ́ yẹn o dẹ̀ break up pẹ̀lú mi no now ah ah láì ṣe ẹ láì rò láì sí pé bóyá ní ẹni asọ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ already ah o dẹ̀ serve mi ní breakfast bẹ́ẹ̀ yẹn no no no no no no o lè rẹ́rìn-ín sí o but really nígbà yẹn kò fọ́ ní rárá uh-uh. kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé wọ́n parọ́ na breakfast i chop i no kill person abeg wetin. <laughs> anyways i will make it up to you. Mm. Let's just say I have my way with the board, so I can easily influence things. Really? Yes, of course. Oh. <laughs> me, listen me. enough of this interview. Can we just have this lunch in peace? Okay, lunch please. Ah, Chitirinsi, èmi tó jẹ breakfast lọ́jọ́ sí. ìwọ náà ló tún padà jẹ lunch yìí o. <laughs> it's the irony for me. <laughs> oh my god. sing me. Mm -hmm. Òkòtó, kan ìpọ́jú kan èrè tí mò ń pè ọ́ lọ́yẹ kọ́ fọ́ mi lójú wọ́n ń sọ̀rọ̀ ẹ káàkiri ìgboro ọkàn bá mi ló kọ́ jẹ́ ọ̀n bá mi lójú jẹ́ o ò ṣeé fi tọ́ka pọ́mọ èrè bẹ́ẹ̀ ni. lémi tí wọ́n pé mo jọ yín wípé ìlà nìkan ló kù bí n bẹ ilé kọlà báyìí àbí ìgbà tẹ́ ẹ bá pọ̀ mí bọ́. kọ́ lè mi bí ọ bọ́ bá jọ mí ò fi wà jọ mí ò fi wà jọ mí kankan rárá àkùkù bí ni ọ ọ gbádùn kí wàá ní rádaràda kan sí ọ̀hún gan kí ní rádaràda ọ̀hún gan eh. àti ní sọ̀rọ̀ tàìsọ ẹ ti mọ̀ pé ọ̀sìn rádaràda sí rádaràda rádaràda wò náà àtijọ́ tí ẹ ti gbọ́ pé làbàkẹ́ ti lóyún fún mi ńlẹ̀ ti ń sọ fún mi pé mò ń sí rádaràda lórí kínní ẹ ṣe wọ̀nyí fóbì méjì lóyún mo fún yẹn lóyún ẹ dákun àìná bí ó lóyún ó bí tiẹ̀ làbàkẹ́ náà sì bí tiẹ̀ ọlọ́run sì bá ń ṣe ìbejì bó ṣe wà ẹ ò níṣẹ́ lọ ò nìkan àní ọkọṣẹ́ ọkọṣẹ́ àní ọkàwé ọkàwé ọwà lọ́yà ọ̀yà ọwà lọ́fà ọ̀fà ọwà ńfọ̀nàfọ̀sù ọ̀fọ̀nà òmùtù ọ̀ndélé ṣé iṣẹ́ ìwo lo ní lọ́tò fi ń fómi lóyún káàkiri tó ń bà mí ló kọ́ jẹ́ tó pé kinní kan ọ̀rọ̀ ẹ̀ sì yé mi ọmọ tó níyà bàbá àwọn òrò kàdá ni ìtàn bí yẹn ṣe lọ́lọ́ gbọ́. look into my eyes, just know how I feel, cause I love So, why should we hire you? <laughs> Sir, um, having gone through my CV, so I, I believe you know what my level of experience is. And considering the experience I had while on campus as an undergraduate and um, during my industrial training year, so I, I, I believe uh, I am the best candidate for this job. Mm. Okay. Um, so, what are your salary expectations? Sir, you know, uh, you should be able to rate my worth with my CV. So, and considering my level of experience, you know, the experience I've gathered over the years, you, you should be able to know what I want and at the same time, you know what the job worth. So you should be able to make a balance in between and give me a good rate, sir. ṣe ó fine ó fine ó láìkẹ́ ó fine dáadáa èló wà lẹ́tà fún mi jálẹ̀. àǹtí mi kò dín ní five thousand. ẹ dín wọn bẹ̀ fún mi mo láìkẹ́ gan. ẹ wò ẹ dín wọn bẹ̀ fún mi. ṣe ojú orí yìí tó one fifty ni mo jẹ lórí ẹ kó lọ ńlẹ̀ ni ó tọrọ mo sọ fún yín. mo láìkẹ́ ó fine ó fine ẹ tà fún mi ẹ tà fún mi ẹta fún mi ẹ mọ̀ pé kò sówó ń ta ìgbéró rẹ́rìn nísìnyí ẹta fún mi wá rajà kí n má jèrè ẹ wò mo ti mú yín kọ́sítọ́mà mọ́ ni tẹ bá ti ta fún mi. tẹ bá ti ń bọ̀ ní. màmí ẹ kúlé. ọkọ mi káàbọ̀ báwo ni. dáadáa mi. mo ń bọ̀ ju torí ọlọ́run jẹ́ sáré dá kọ́sọ́mà lóyún. kí lẹ sọ mú mi èmi gan ni táyìn tí ò bá ti gbàǹgbà yẹn mo fẹ́ rà tí mi bá ní rà mí ní yàsí bíbá yìí ẹ̀ta fún mi. rárá mọ́ mi ẹ̀ta fún mi ẹ tà ṣé kí n máa lọ tó bá rí bákan náà ẹ má gbàgbé dín náì ṣó ti yẹ kó sáńtó lè ta bẹ́ẹ̀ fún yín kò sí èdè là ń jẹ lórí kínní wo kókó mi. ọkọ mi kó àtàrùn báwo ni. ẹ wò màmí dáadáa ni. ọkọ mi kí ló ṣẹlẹ̀ ojú yìí ò pè èèyàn wá jẹun. báwo níbi tó lọ. mami ẹ o kí n má parọ́ tán hmm. bákan náà ló mú sórí o. Ìbàdàn Ìbàdàn Ìbàdàn Ìbàdàn challenge Ìbàdàn Ìbàdàn Ìbàdàn Ìbàdàn Ìbàdàn Ìbàdàn challenge Ìbàdàn challenge Ìbàdàn challenge Ìbàdàn Ìbàdàn lé oníyànlé challenge Ìbàdàn challenge Ìbàdàn Ìbàdàn ní sísá Ìbàdàn Ìbàdàn Ìbàdàn Ìbàdàn brother Ìbàdàn one fifty lọ́kọ̀ one thousand five lọ́kọ̀ one five lọ́kọ̀ ìbàdàn ìbàdàn ìbàdàn ìbàdàn ìbàdàn ìbàdàn challenge ìbàdàn challenge ìbàdàn ìbàdàn ìbàdàn ìbàdàn ṣe ń lọ ni ìbàdàn ìbàdàn ìbàdàn ìbàdàn one more chance ìbàdàn brother ṣe ń lọ ni ìbàdàn ìbàdàn ìbàdàn ìbàdàn ayọ̀wọlé one five ìbàdàn ayọ̀wọlé one five mọ́tò ìbàdàn ìbàdàn ìbàdàn ẹnìkan ìbàdàn ẹnìkan ìbàdàn ìbàdàn ìbàdàn ìbàdàn ìbàdàn ìbàdàn challenge ìbàdàn challenge ìbàdàn ìbàdàn ìbàdàn ìbàdàn ìbàdàn ìbàdàn challenge ìbàdàn ìbàdàn one thousand five ìbàdàn mi ṣe one two. one five five láìpẹ́ lọ one five ìbàdàn o ti ṣe tán o ti yá ìbàdàn wọléwọlé ìpẹ́ ìlú ọmọdé dúró. ìbàdàn ìbàdàn ìbàdàn one more chance ìbàdàn ìbàdàn ìbàdàn ìbàdàn ìbàdàn ìbàdàn ẹnìkan ìbàdàn ìbàdàn sẹ́lọ̀ ní ẹ̀gbọ́n ìbàdàn ìbàdàn àjèjì mo gbé ń gbé nìkan ṣoṣo onífàfojú oró ń rè ìsàlẹ̀ àbàtà ń rè tán lílẹ̀ mọ́ ní bíbí ẹ wọlé ayò ẹ wọ mọ́ amọ̀mọ̀ kì í bálé ayò láìkún ẹ wọlé ayò ẹ wọre gbogbo hmm, hmm. nílé ìsàlẹ̀ àbàtà ń rè kan lílẹ̀ mọ́ ní bíbí hmm, ìyá wa ifá ń sọ fún wa pé ọmọ yín yìí yóò rìnrìn àjò o gbọ́dọ̀ rìnrìn àjò láti wá èkejì rẹ kàn ó dìgbà tó o bá wá ẹlẹ́kejì rẹ kàn òun lẹ́jọ́ àyànmọ́ yín jọ tòrò mọ́ra wálé ayé tí wọ́n bá wá jọ ní àjọṣepọ̀ ìgbà yẹn ní òtò orílẹ̀ ayé gbé. Hmm. ẹ jọ bàbá hmm? kálẹ̀ ní kejì tẹ̀ ń sọ yìí àti pé níbo ló ti máa rí. Ah ifá ò ṣàlàyé ju tí mo sọ fún yín lọ fífá tí fá wí mo wíwù. bàbá ẹnì kejì tí ifá ní kí n wá lọ ìrìn àjò yìí ibo gan-an ni mo máa wá lọ àti wípé tí mo bá rí báwo lèmi ó ṣe mọ̀ pé ẹnì kejì tí fá ń wí ni. Hmm, ó dà fún ọ ẹ tí fá wí ni pé ṣá gbìyànjú kó wa kàn. tó bá rìnrìn àjò tó bá pàdé ẹnìkejì rẹ tẹjọ yàn pín ara ó fún ọ ara ó sọ̀rọ̀ fún ọ àti pé tó bá tásìkò àti gbọ̀nsẹ̀ ẹnu fùrọ̀ ó láa. mi ti àpèjúwe ọ̀nà ránṣẹ́ mi ò ní pẹ́ ẹ mo ò lè pẹ́ rárá ẹ fọkàn ara yín balẹ̀ mo ti ń bọ̀ nísìn mo ti ń bọ̀. I say open your bag. How are you doing, gentlemen? I'm fine. Kí ló wà ní báàgì? Aṣọ mi ló wà mí. Ṣẹ́gbẹ́. Mo ti ń mo mo travel wá rí ọ̀rẹ́ mi níbí báyìí, tó ti So aṣọ mi ni gbogbo nǹkan tó wà níbí kò sí nǹkan kan rẹpẹtẹ. Ṣé o lọ ṣe? Ẹ mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Bí báàgì ẹ lọ. Ẹ mọ̀ nǹkan Mi ì tí ì máa ṣiṣẹ́ torí mo ṣe wá ba kó ràn mí lọ́wọ́ láti wá jẹ ṣóyè yín. jẹ́ o fóònù. bẹ́ẹ̀ni. ọ̀gá mi ọmọ pẹ́ lọ́wọ́ yìí. òun wáṣẹ́ eléyìí ti kó wọn kọ ọ̀gá mi. ọ̀gá mi. bàbá àgbà ni bọ̀bọ̀ yìí o wo fóònù tó ń lò mẹ́ẹ́. irọ́ tí ẹ̀ mọ kọ́ ẹjọ́. àlàyé wa àlàyé wa. o ò lè sọ pé òun wáṣẹ́ pẹ̀lú irú fóònù yìí. má wá ìwà sí sí sí we are not here for play. irọ́ you know wait calm down àjọ wà ni. She understand Okay, jáwa tán jáwa tán kí ló fẹ́ ṣe fún wa kí ló fẹ́ ká ṣe. mi iṣẹ́ mi lè gba bí mo ṣe wà owó mọ́tò. ẹ̀jẹ̀ ń bá àbọ̀ ìsọ̀rọ̀ òun lè lè má tẹ̀sí fún ẹ ó ti yẹ. jẹ́ kó mọ̀ jẹ́ kó mọ̀ jẹ́ kó mọ̀. night kiri one, bro kò síbi tí mo ti fẹ́ ṣe àníbi tí màá ṣe yóò yẹ kó yẹ yín. ṣé bàbá fẹ́ máa wáìn wá ni. mi wáìn ṣé alẹ́ alẹ́ chingom bójú kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí náà kí ló dé. mo fún yẹn wá mo fún yẹn wá mo fún yẹn wá. ọ̀gá mi wọ̀bọ́ yóò fẹ́ ṣe nọ́mbà. ṣé mùtẹ́mù ló pa wá ni wo fóòtó lónà ọ̀dẹ̀ náà ń wáṣẹ́. farabalẹ̀ farabalẹ̀ farabalẹ̀ ojú mi dáadáa ojú gbogbo wa ọmọlúwàbí jọ ni wa ṣé ìgẹ̀ kọ̀ǹsẹ́tù wa kọ́ńkàlùkù máa ń lọ́ọ̀lọ́ọ̀tì. sàkátì. Eh. so o ní problem bọ̀ tó bá ṣe bí ìgbà tó fẹ́ fọ́. tó bá ṣe bí pé ó wà lẹ̀ ó wà lẹ̀ náà. sori ṣó máa ṣẹ́sù wá ń bíbá àbíká kú máa lọ station. ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹ jẹ́ kí n pe ọ̀rẹ́ mi tí mo wá sọ́dọ̀ ẹ̀ kí n sọ fún un kó lè wá. o ah, fẹ́ pé o fẹ́ pé yàn fáwa o mọ yàn ẹ mọ nǹkan ó fẹ́ pè. ó mọ èèyàn ni ọ̀gá mi eh, ìyẹn náà wà òkè. bàbá station àwa bá yẹn mọ èèyàn ni ó mọ èèyàn. àbókí. káàbọ̀ sí bàánà pẹ̀kẹ́lù pẹ̀kẹ́lù pẹ̀kẹ́lù pẹ̀kẹ́lù mo gbé dé. wo ó ti sú mi. Ah, bí ti báwo. rí pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lónìí Èmi ò lérò wípé ìrìnàjò mi sílùú Ìbàdàn yìí yóò sèso rere kankan. Àá ah, ah. hábà kí la gbé kí lo jù ewu ló tún sọ yìí. Màmá ah, màmá ronú báyìí sábàbí lásán ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lénìí jẹ́. Sẹ́ni tí ò lè ṣẹlẹ̀ sí i pàápàá jùlọ téèyàn bá jẹ́ ọ̀dọ́ lórílẹ̀‐èdè ọ̀rọ̀ ọlọ́pàá ló wá ń pọ́n tó O rò bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣé o mọ̀ wípé tí kì í bá ṣe ìwọ tó o wá gbà mí sílẹ̀ ní ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá akátá wọn ni mi ò bá sùn lálẹ́ yìí ìyẹn ò dẹ̀ tí kan ti owó tó o ná láti gbà mí sílẹ̀ lọ́wọ́ ká ṣáà máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run powó lásán ló jẹ́ ẹ tí ò tiẹ̀ lẹ̀mí lọ. wo lọ́fọ̀ọ́kan ẹ balẹ̀ ìrìn àjò ẹ sí ìlú ìbàdàn aṣọ èso ìbàdàn dùn gan-an wo dákẹ́ àròyé ẹ pẹ̀kẹ́lu eléyìí náà tí a bá dẹ̀ délé a máa wá nǹkan gidi jẹ. yangidi ọlọ́run jọ ọ́ pò sùn bẹ̀ lónìí sọ́ọ̀lì ríru eléyìí jẹ́ ń bẹ̀. àpé rẹ́rìn-ín mo sọ kò lè rẹ́rìn-ín rẹ́rìn-ín rẹ́rìn-ín. ìkòkò tí ó jata ìdí rẹ̀ á gbóná. bẹ́ẹ̀ sì ni ọmọ tí ó bá ga dandan ni kí ẹsẹ̀ rẹ̀ ò tínrín bọ́wọ́ ẹni ò bá sì tí ì tẹ ikú dà àì béèrè ikú tó pa bàbá ẹni. ẹ àmọ́ bàbá hmm? tó bá dàbí ẹni wípé ìrìn àjò àti gba ikú idà yìí ó fẹ́ kọjá agbára ẹni ńkọ́. ẹ àforítì. Eh, àti ìfaradà la fi ṣẹ́gun nǹkan bẹ́ẹ̀. máa ṣe omi àná kó àgbálẹ̀. tọpẹ ṣé o sùn dáadáa. àfi bí ẹ̀fọn. ò dà bẹ́ẹ̀ náà. Ah, bó wàá ní sára lè. ah ó ṣe bẹ́ẹ̀ ń fẹ́ rẹ̀ra díẹ̀ o bí gbogbo ara mi ṣe ń ṣe mí gan tí ẹ yé mi ṣe ló dàbí ẹni pé gbogbo ara kan ń wó mi bákan. ṣé wàá tó àwọn olè. èwo lélẹ̀ reload energy powder ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ lọ gbé ilé ìlúra náà kó tiẹ̀ lè fún mi lókun àtàgbára. ìyẹn náà dá àbí lọ sílé ìwòsàn. ẹ ìyẹn náà da. àmọ́ jẹ́ kí n kọ́kọ́ gbé reload energy powder yìí ìlúra ká tó lọ ilé ìwòsàn. ṣáà tètè torí mi ò ní lọ fi ṣẹ́ o. Hmm, Um, um, doctors. Oh. Ó dàbí ẹ pé a ti pàdé rí. Ah, mo rò bẹ́ẹ̀. Ẹ̀hẹ́n mo rántí a ti pàdé rí ah, ah, lánàá ní challenge. Tájọ wọ mọ́tò tó sọ pé kí n bọ́lẹ̀ o. Èmi ò fẹ́ wàhálà bóyá kẹ́yìn méjèèjì ò bọ́lẹ̀ kí n gbèrò mi ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Ẹ ẹ̀ mọ̀ nǹkan ẹ̀ mọ̀ nǹkan. Ṣé rí èmi ni mo kọ́kọ́ náwó fún yín ibi tí mo dẹ̀ ń lọ ojú kán mi ẹ jẹ́ ká máa lọ bóyá òní kó bọ́lẹ̀ tí ò lọ síbi tí mò ń lọ. ọ̀rọ̀ yìí ò le mo ń kánjú ju gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe yìí lọ bóyá kó bọ́ owó fún yín ẹ má wulẹ̀ gbèrò kankan mọ́ mi. ẹ sanwó gbogbo ẹ má wulẹ̀ gbèrò kankan mọ́ mi. Ah, máa gbọ́ nǹkan tó ń sọ kémi bọ́lẹ̀ èmi ò níbi tẹ́mi ń lọ àná. bàbá yìí mo bá lọ́rọ̀. ẹ̀gbọ́n bó ti rí báwọn bẹ̀rẹ̀ ẹ bọ́lẹ̀ ẹ bọ́lẹ̀ kẹ́ ẹ kánjú mú kò sọ pé kí n bọ́lẹ̀ o pé ìwọ nìkan ló fẹ́ dágbé mọ́tò o kémi bọ́lẹ̀ o ti ah, rántí. mo rántí ẹjọ àná yẹn ojú ń kọ mi àti wípé ẹnìkan tún mú níbí mi ló ẹjọ ẹ má bẹ̀rù. Mhm. èmi náà ń wò ó nígbà tí ò ń ṣe pé a mọra rí láti fi kọkọ tó wá di pé à ń kanra mọ́ra wa. ẹ ṣáà má bínú mo kì í ṣe irú èèyàn bẹ́yìn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ló jẹ́ kí n máa ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ má bínú. tó bá wá di ìgbà míì tírú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn bá ṣẹlẹ̀ èèyàn máa ń na sùúrù sí ni ṣó yẹ yín. ó ti yé mi lẹ́ẹ̀kan sí ẹ má bínú ẹ jọ mo kì í ṣe irú èèyàn bẹ́ẹ̀ doctor's office right. bẹ́ẹ̀ni. tẹ́ bá ti lọ sísàlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn apá àlàáfíà yẹn yàrá tẹ́ máa kọ́kọ́ kan ẹ ṣeun dábàá. Ah, kí ló ń lé ẹ léré. ẹni tí mo sọ fún ẹ lánàá wípé mo kanra mọ́ nínú mọ́tò títí tó fi sọ̀kalẹ̀ mo mà pàdé ẹ nísìn nínú hospital wa bi. ẹ kí ni ẹ wá ní ṣe pẹ̀lú eré tó sá wọlé. Ah, ó rántí mi ó dá mi mọ̀ dáadáa. Ah, báwo ló ṣe jẹ́. kò yé mi náà o àmọ́ mo ti bẹ̀ o hmm, mo bẹ̀ dáadáa ni. wo hmm. ó dáa bó ṣe bẹ̀ kó má lọ máa fojú èèyàn burúkú wò ẹ́. àbí o nǹkan tó tiẹ̀ ṣe mí ní kàyéfì ni wípé bí a ṣe pàdé. dẹ́gbẹ́ náà àbó tún fẹ́ bá a sọ̀rọ̀ ni. kí wàá lórúkọ ẹ. ibi tí mo ti kó ni ẹ mi ò rántí béèrè orúkọ ẹ. tó bá ti béèrè orúkọ ẹ o pé ọkàn mi ò tiẹ̀ lọ síbẹ̀ àti wípé èmi gan rántí ṣàfihàn ara mi fún un. o ò ṣe bí ọkùnrin rárá o ò ṣe bí ọkùnrin. sórí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé bó ṣe jáde tó tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí níbẹ̀ mi pé kí n má bínú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kíá ó ti nawọ́ ọ́fíìsì dókítà sí i pàtó sì jẹ́ pé nǹkan tó gbé mi lọ síbẹ̀ <laughs> lèmi náà bá fi ń lọ. báwo la wá ṣe fẹ́ mọ̀ ètò jẹ́nu gbogbo àwọn nọ́ọ̀sì rẹ̀. nọ́ọ̀sì pọ̀ ń bẹ́ẹ̀. mo kò kò kò kò. àdúgbò yìí ló ń gbé. Ah, bẹ́ẹ̀ ni àdúgbò yìí ni èmi ń gbé ìwọ ń kọ́ kí ló ń ṣe lágbègbè yìí àbí ṣàdúgbò yìí ni ìwọ náà ń gbé ni. àdúgbò yìí lọ́dọ̀ tèmi náà. a jẹ́ wípé òótọ́ ni ọ̀rọ̀ àwọn àgbà tó sọ pé tá a bá sọ̀kò sọ́jà àbára ilé ẹ ní. Jìmí lórúkọ mi. Hmm, Olúbùnmi lórúkọ ti tèmi. Hmm. Olúbùnmi. Olúbùnmi, kí ló ń ṣe nírọ̀lẹ́ òní? Um, mi ò ṣe nǹkan kan ní ìrọ̀lẹ́. Mi ò lọ bí iṣẹ́ lẹ́nu. Mi ò ṣe nǹkan kan. Hmm. Tí mo bá wá sọ wípé ká jọ jáde ńkọ́? Ó dáa, kò sí wàhálà. Hmm. Dúró. Bùnmi, màá rí ẹ nírọ̀lẹ́. Ó dà, ó dàbọ̀. Irú iṣẹ́ wo ni ìwọ ń ṣe? Eh, a mà ṣe ń wojú Ọlọ́run mà ni. Ọ̀rọ̀ iṣẹ́ yẹn gan-an ló mi wá sí ìlú Ìbàdàn. Èmi náà dẹ̀ ti gbìyànjú díẹ̀ lẹ́nu ìgbà tí mo dé sílùú yìí o. Ó kàn jẹ́ pé etí ìgbọ̀nsẹ̀ mi. ọ̀rọ̀ iṣẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí ṣá àfi kí ọlọ́run ó ṣàánú wa ni o ṣùgbọ́n téèyàn ò bá ti dáwọ́ ìgbìyànjú dúró díẹ̀díẹ̀ náà ni wọ́n padà bọ́ sí i. bẹ́ẹ̀ ni ò parọ́ àwa náà ò ní dáwọ́ ìgbìyànjú dúró a túbọ̀ wá gbìyànjú sí i ni àbí. màámi fẹ́ ṣe ọjọ́ ìbí ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ yìí ṣùgbọ́n kò kí n ṣe nǹkan rẹpẹtẹ o a kàn fẹ́ ṣe àpèjẹ kékeré kan láàrin àwọn ọ̀rẹ́ àti àwọn tó ń súnmọ́ wa ni ó dẹ̀ máa wù mí kó wà níbẹ̀ ilé ọ̀dọ̀ wọn la fẹ́ ṣe o wáyé wá sí. kí lẹ́gùn mi ṣe tó máa sọ wípé òun ò fi àárọ̀ jù tó bá ti yá eégún títí ẹ ó ti yá ọ̀rẹ́ tèmi náà nìyẹn mo máa wá. ó ṣe. Àwa ni Resonance. Àwa ni Reso Voice. ẹ̀yin náà rọmọ ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ fún inú mi dùn gan inú mi dùn ṣé kò sẹ́ni problem ẹ ṣọ kò burú ẹ máa ṣe fàájì yìí mo kàn ní kí n yọjú sí àlejò ṣì ń dé síta kò burú ọkọ mi photographer ìwọ náà wá ẹ lẹ ẹ má bàrà yín jà inú yín á dùn kalẹ̀ ẹ̀yin náà jẹun ẹ ṣe mo dúpẹ́ mo wọ́n lóore o ẹ ìwọ tọ́jú àwọn ọ̀rẹ́ ẹ kí má àwọn ọmọ ìyá fọ́tò òyìn náà dà bẹ́ẹ̀ àárín wọn ni máa sùn ẹ ṣé mo dúpẹ́ mo rẹ́rìn mo rẹ́rìn mo rẹ́rìn ayọ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ o ẹ má bàrà yín jà o ẹ lẹ́ ẹ kú ìgbẹ́ sáré yẹ kú sáré. àwa ni Jimmy. mate Akitunde um, ọkọ àfẹ́sọ́nà mi Akitunde junior rẹ ni. wow <laughs> nice to meet you yeah, it's a, it's a pleasure. She ṣé ẹ̀ ń gbádùn ara yín oh, of course the food don do. let, let me just excuse myself and take a walk around. Yeah, sure, sure. You're free. ah, let take a picture. I mean, yeah. Uh, uh, oh, oh, oh, oh. No, no, no, come to the <laughs> side. Yeah, yeah. lọ́dọ̀ mi ayọ̀dèjì talking number Deji drums this year. yẹn èmi ti fẹ́ máa bọ̀ lé tèmi nìyẹn o. jọ̀ọ́ má bínú sí mi. tráfíìkì yẹn pọ̀ ó dẹ̀ ló dá mi dúró. Ah. ṣé o ṣe wá padà pé èjì mi lánàá láti béèrè nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí lánàá yẹn. mo ti ń pè látàárọ̀ aago ẹ̀ ò lọ ah. bóyá kí n tún gbìyànjú ẹ lẹ́ẹ̀kan sí. á dára kó gbìyànjú ẹ. ṣúrí bí mo ṣe fojú kan ère yẹn báyìí gbogbo orí mi kàn dìde ní lórí bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ́ mi ara mi ò balẹ̀ mo bá ní kí n sáré jáde bóyá tátẹ́gùn bá tiẹ̀ fẹ́ sí mi dé ara mi lábàá ṣùgbọ́n gbà tí mo ti dúró títí títí mo rí pé wọ́n <laughs> má dàbí ẹnpára mi ìfẹ́ balẹ̀ mo jẹ́ sábọ̀ nílé tèmi nìyẹn. ó jẹ́ wípé èrè yẹn ń ṣèrè lásán nìyẹn kankan láti wà á di ẹ̀ pé ó ju ọ̀ṣọ́ lọ ìgbà tí èmi fi kúrò láàrin gbogbo yín lánàá yẹn ṣe lórí kan kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ́ mi mo ṣe ni pé kí n tiẹ̀ bọ́ síta náà. bóyá tátẹ́gùn bá fẹ́ sí mi bóyá ó máa lọ. ṣùgbọ́n nígbà tí mo dé ta tátẹ́gùn fẹ́ torí fọ́ọ̀dẹ̀ ṣe bí ẹni fẹ́ lọ ah, èmi bá fi gbalé lọ ń tèmi. ṣebí wàá dẹ̀ sọ fún wa bóyá a máa rí nǹkan lò fún ẹ ó kàn wá lọ bẹ́ẹ̀ ó dùn mí o. má bínú mi ò fẹ́ yọ yín lẹ́nu ni. ẹ wọlé o. Ah, akin báwo ni. dada ni. Ah, jimmy akin báwo ni. mo wà pa. Ah, kí ló wáá ṣẹlẹ̀ lánàá tó kọ̀ yéé dé lọ bẹ́ẹ̀ olórí ń fọ́ ni o orí fífọ́ ẹ ṣe bí wà tí sọ fún wa kalẹ̀ wá nǹkan ṣe sí. àbí o. èmi kàn wò pé kí n má yọ yín lẹ́nu mi ò jẹ́ ń sọ fẹ́nì kankan tí mo fi gbalé lọ ẹ báwo wà nísìn. mo ti wà pa báyìí mo ti wà pa dáadáa. akin kí ni kí wàá fi ṣe lálejò báyìí. ṣe mí lálejò èmi ò ń ṣe àlejò ń bíbá yìí <laughs> ẹni tó máa ṣe lálejò náà nìyẹn àbí. ó dà èmi ń bọ̀. Hmm. iye tẹ́ ẹ sọ yẹn kò bá díbẹ̀ yìí. mọ́mì ẹ má má fowó lé mi lọ ẹ mọ̀ pé oníbàárà yín ni mí ó yẹ tà fún mi ẹ jẹ́ sọ iye tí mo sọ yẹn. ẹ mo mọ̀ ṣùgbọ́n nígbà táwa bá ṣòwò àwọn náà fẹ́ẹ́ jèrè mi ì lè ta níye yẹn fún un. mọ́mì ẹ fún mi ẹ ẹ fún mi ajé á wá ẹ jẹ́ ra bẹ́ẹ̀. ẹ wò kò sérè kankan ń bẹ̀ kò sé ẹ wò ẹ mọ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ bóyá kẹ́ yọ five hundred naira lóun bẹ́ẹ̀ ẹ wo màtíríà yẹn mọ́mí ẹ ta fún mi ẹ má máa fowó lé mi lọ ẹ mọ̀ pé oníbàárà yín ni mo jẹ́. ẹ yọ five hundred naira kúrò bẹ́ẹ̀ kí n bá yín ta kò bá báyìí wá. mọ́mí ẹ ta fún mi ajé àwa ajé àwa. ṣé ẹ rí ṣé tèmi ò fẹ́ tà fún yín ṣùgbọ́n. ẹ ló ọkọ mi. màámi. báwo ni ṣàlàáfíà. ó ti bọ́ sí o. kí ló bọ́ sí. mo ti ríṣẹ́. Ah! ó ti ríṣẹ́. a ah! kú oríire. <laughs> nǹkan ayọ̀ ni nǹkan ayọ̀ ni ó tọ́pẹ́. Ah! ọlọ́run ṣeun o àǹtí egbò èdè lè fẹ́ san. two five náà ni. ẹ bá mú wẹ ìjọ tó wọ náà ẹ mú wẹ mú ah, ẹ ti bá mi kóre dé ah, ọlọ́run olùkọ́. ìrìn àkárí ìrìn àkárí. láti jọ ìdáwọ́ ìbí bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run ó ṣe mọ̀ mọ̀ ẹ ẹgbàá Down now. Ah, Jimmy, oh yá, jẹ́ ká máa lọ, mo ti ṣe tán. Jimmy, ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá yé mi báyìí. Ah, Akíntúndé dúró náà. Ah. Báwo ni wọn náà ṣe máa ṣe wá àṣìṣe báyìí? O gbé òjò fún àìnà. Tó bá jẹ́ wọn náà ni wàá bínú jù báyẹn lọ. Ó yẹ kó mọ̀ pé mo lè mọ̀ọ́mọ̀ ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Nǹkan tí Oh, ń sọ náà nìyẹn. Kò yẹ kó jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ rárá. Kí lo rò pé Akin máa máa rò? O ò ṣe léyìí dáadáa o. Hero. Báwo? Dáadáa ni. Mo rí wípé ó dàbí ẹni pé o nífẹ̀ẹ́ síṣẹ́ ọ̀nà yẹn. Mò ń wo ẹwà rẹ̀ ni. Ó lẹ́wà tó pọ̀. Bó dẹ̀ ṣe ń wo yẹn o, òun ló dàgbà jù nínú gbogbo iṣẹ́ ọ̀nà tó wà nílé. Àti wípé òun nìkan ló nítàn tó dìrọ̀ mọ́. Ìtàn ó nítàn tó dìrọ̀ mọ́ ẹ tó bá dijọ́ kan lọ́jọ́ iwájú táyè bá wà màá sọ̀tàn tó dìrọ̀ mọ́ fún ẹ <laughs> ṣùgbọ́n ní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ọ̀rẹ́ ń dúró díẹ̀. o ẹ jẹ́ kí n lọ wá wa. kò burú. ẹ rà wá. mo rí ẹ ló tún mú kára mi ó yá díẹ̀ sí báyìí Oyún yín wà lẹ́nu iṣẹ́. Èmi nìkan ò dẹ̀ lè dá dúró sílé torí ẹ̀ mo ṣe ń bọ̀ lọ́dọ̀ màmí níbí. Hmm, báwo wá níṣọ tí wá lóògùn rẹ̀? Mo tiẹ̀ ti gba abẹ́rẹ́ kára mi lè tètè yá dáadáa. Abẹ́rẹ́ yẹn náà ló dáa, ìyẹn náà dáa. Ah. Kí ló ṣẹlẹ̀? Akíntúndé ni. Kí ló ṣe bó ṣe ń ṣe lẹ́nujọ́ mẹ́ta yóò yé mi. bíi ti báwo. látìgbà tó ti rẹ̀ mí kò tí wàá yọjú sí mi ẹ ṣe bí wọlé ilé ibà ẹ ó tún bá mi ra nǹkan bọ̀ ẹ. <laughs> dúró dúró má wulẹ̀ sunkún. <laughs> farabalẹ̀ jókòó àbí àwárí ẹ báwo lára ẹ. Mr. Jimmy. ẹ kú ìtọ́jú wa. <laughs> àbí <laughs> àìdúpẹ́ ara ẹni. ara wa náà làwọn kò ń ṣe you lóòótọ́. <laughs> bẹ́ẹ̀ ni o. Um, èmi ò ní lè dúró pẹ́ jù. mo kàn ní kí wọ́n wo àlàáfíà yìí kí lè bá gbé nǹkan tí mo rà wá. àti wípé mi ò ní fẹ́ pàkóta sí àárín ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ méjì nítorí náà yẹ kí mi wá máa lọ báyìí you náà lè máa bá eré àníyàn yín lọ. akin Akin Akíntúndé. Dúró ná. Kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí mo rí nísìnyí ẹ̀ náà? Kó tí mò ń sọ fún ẹ náà nìyẹn. Ẹ rọra mọ̀. Ó ni pé mo gbóhùn Akíntúndé ń sìn. Bẹ́ẹ̀ ni mà, bẹ́ẹ̀ ni ti lọ, ó lóun fẹ́ sáré débì kan, ló ṣe ní kó sáré wá yọjú sí mi, ó bá mi ra nǹkan bò. Bẹ́ẹ̀ ni mà. Ìyẹn náà dáa ẹ ra wa. ká má parọ́ ṣe ló dàbíi pé mò ń fi ara mi bẹ Akíntúndé ni mi ò lérò wípé ó nífẹ̀ẹ́ mi rárá. ṣé ẹ̀yin méjèèjì kí n jọ ní àjọṣepọ̀. alágídí èèyàn máa ní tí ẹnìkan báyìí ló máa ń yẹ. èèyàn wá mọ̀ pé ìwọ náà ní láti máa fi sùúrù ṣe kí nǹkan má bàa dàrú. ǹjẹ́ ọmọ fẹ́ ṣe gbogbo yẹn dà ẹ́ sátidé tó bá máa da báyìí jímọ̀ la ó ti mọ̀ má tiẹ̀ yọra ẹlẹ́nu má yọra ẹlẹ́nu rárá alátiṣe mi á má ti ṣe ara. ó tiẹ̀ ní nǹkan kankan tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀. kí ni ẹ. ó ní èrè kólóbó kan tó wà nílé lọ́dọ̀ mọ́mi báwo lèrè yẹn ṣe jẹ́ nítorí ère yẹn òun ni màámi fẹ́ràn jùlọ nínú gbogbo ohun ẹ̀ṣọ́ tó wà nínú ilé yìí. ṣé bẹ́ẹ̀ ló pàtàkì tó ni. wọ́n ní ó ní ìtàn kan tó rọ̀ mọ́ torí ẹ̀ ni àwọn ṣe fẹ́ràn ẹ̀ gan-an. ó dẹ̀ máa wù mí láti mọ̀ nípa ìtàn yẹn o. ṣé lóòótọ́. bẹ́ẹ̀ ni a jẹ́ pé wà ló bá màmí nìyẹn o. a wá jẹ́ wípé ìwọ náà ló máa mú mi lọ sọ́dọ̀ mọ́mí yìí kán lè sọ̀tàn fún mi àbí. ṣé nítòótọ́ ṣá. bẹ́ẹ̀ ni. ó dáa mo máa mú ẹ lọ sí ọ̀dọ̀ mọ́mí ìtàn yẹn kí n dàbí ọ̀gbẹ́ni onítàn. <laughs> tó jẹ́ wípé èrè yẹn ń ṣèrè lásán ni kankan láti wà á di ẹ̀ tó ju ọ̀ṣọ́ lọ. sórí èrè yẹn ó ní màmí fẹ́ràn jùlọ nínú gbogbo ohun ẹ̀ṣọ́ tó wà nínú ilé yẹn. ṣé bẹ́ẹ̀ ló pàtàkì tó. òun ló dàgbà jù nínú gbogbo iṣẹ́ ọnà tó wà nílé àti wípé òun nìkan ló ní tàn tó dìrọ̀. Uh, Jimmy, <laughs> <laughs> kú ìjókòó. Kú jàre. Sáré yanjú àkọ́kan nínú ilé ni. Ǹlẹ́. Báwo dẹ̀ níṣẹ́? A dúpẹ́ lọ́wọ́ náà. Olúwa ṣeun. Ó kárẹ̀. Ǹjẹ́ ti gbọ́ nípa ogun òmùporí? Bẹ́ẹ̀ a ti gbọ́ rí. yàtọ̀ sí pé wọ́n máa ń sọ fún wa nígbà tá a wà nílé ìwé àti lórí ẹ̀rọ ayélujára màámi gan tún máa ń mẹ́nu bàálẹ̀ kọ̀ọ̀kan. ọ̀ka rẹ̀ ogun òmùpó ìjọ burúkú èṣù gbomi nígbà tí mo wà ní kékeré mò ń gbé lọ́dọ̀ ọ̀nkú mi kan. Barrister Tẹ̀là ilẹ̀ Ìgbò là ń gbé ńgbà náà mò ń bá àwọn ìyàwó wọn àtàwọn ọmọ wọn kéékèèké méjì ìbejì torí ìbejì ni wọ́n bí ńgbà yẹn mò ń bá wọn gbé Barrister jẹ́ ẹni tó máa ń nífẹ̀ẹ́ sí iṣẹ́ ọnà gan-an ó wá dijọ́ kan wọ́n wá pè wá wọ́n ní à gbogbo wa là ń lọ Ìbàdàn o torí pé at exhibition kan ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. nígbà tá a débi tán ti ń ṣe àfihàn ṣe ọ̀nà yìí barista rí èrè kan á èrè yìí yááyè púpọ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà ti mọ̀ pé ọbẹ̀ tó dùn. <laughs> owó ló pa. ó wọ́n gógó bí ojú ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà barista ṣe ra èrè yìí ìdí tí mo ṣe wá nífẹ̀ẹ́ èrè yìí kò ń ṣe torí wíwọ́n tó wọ́n tàbí owó tá a fi rà torí ìtàn tó dìrọ̀ mọ́ àti nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn tá a ra èrè yìí kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ wọ́n. ká sunkún èké ṣe bí ẹni ìyá ń jẹ lórí irọ́. ipò kan tí mo ṣe. ká gba ọkọ ọlọ́kọ báyìí ká tún parọ́ ọmọ ọlọ́kọ. we are leaving now mi ò fẹ́ gbọ́ anything. ká sọ̀rọ̀ ara wa lẹ́yìn ká dẹ̀ máa jowó ara wa babe ṣùgbọ́n pọ́bìnrin ló ń jẹ bẹ́ẹ̀ ṣé owó ẹ ló yẹ kó wá sí bíbá tó bá jẹ ẹni tó lójú tì. kí ni ìwọ náà ṣe ń bíbá ṣe bí ex-cafe ni ìwọ náà òfin tó mégùn mi ló mẹ́lẹ̀ àti ẹ̀. ó bá tẹ̀ parọ́ fún wa pé honorable kan ló ṣe léyìí kò ní wọ small girl big girl a mọ̀ pé kóòdù ni gbogbo ẹ̀ náà. so let the party begin. wọ́n ti fi tẹ́jú ṣògùn There's something you understand. This is a cost party. In fact, Okuowa shit. You know what? Crema. Ẹ̀bà wa jíjọ wa. Ẹ̀bà wa jíjọ wa. Ẹ̀bà wa jíjọ Ẹ̀bà ebu sabịa ka ebu na-aga ebu sabịa we, we, don't understand sir na awa onye igbo ka Yoruba ka Hausa ka n'ụwọ Yoruba Yoruba Yoruba kpọọ commander kpọọ commander everybody calm down calm down calm down Ah, I'm down! I'm down! I'm down! I'm down! Yeah. I'm down! This way! Voilà! Regarde, on sort, on sort! This way! Quoi? Ouais! Oh, おいだ no hear say i no wan see anybody for my life We are travelers We are coming from ibadan We are just passing by. you ẹ ṣàánú wa ẹ ṣàánú wa. ẹ ṣàánú. so una no hear news. Oh, ọ̀gá. Oh. Which work you they do? Which work you they do? I, I, I am, I am Abi. Na lawyer. Ah! come Na barrister. Who asked you? No vex, No vex. Tie your mouth! I'm eh, ti tọ̀ ọ̀gá lọ́ọ̀yà all barrister be wetin dem dey call you na you i go take do ewu eh? i go use you do sample. ẹ jọ̀ọ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má pa wá ẹ wo na ọmọ kékeré wọ̀nyí ẹ ṣàánú wa. bẹ ṣàánú i go use you do scapegoat. ọlọ́wọ́. apum na ikú. sit down. Ah, olúwa olúwa sit down. nous pas d'accord Comment t'as on Comment t'as Non, non, hein? ah! arúgbó yìí ni mo rìn tí tí tí tí tí tí mo fi wá já sí ìlú kékeré kan tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ibẹ̀ ni mo ti wọkọ̀ Ìbàdàn o. ìtàn yìí jẹ́ nǹkan tó báyàn lọ́kàn jẹ́ tí mi kì í fẹ́ rántí rárá ṣùgbọ́n kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí. àdúpẹ́ dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run nígbà tó yá ìjọba àpapọ̀ wọ́n dá sí gbogbo rògbòdìyàn tó wà nílẹ̀ làlàáfíà bá tún jọba ó kàn jẹ́ pé ẹni tó bá ló mọ̀ ni o ìdí nìyẹn tí mo ṣe gbé ìlú yẹn síbi tí mo gbé sí. ó lágbára. ṣé irú ìtàn tó wálé tó báyìí lè sọ fún mi láti jọ ẹ. ìwọ náà o gbọ́ gbogbo ohun tí mo sọ sílẹ̀ yìí ṣé irú ìtàn tó ń bani nínú jẹ́ yẹn ó jẹ́ nǹkan téèyàn lè máa mẹ́nu bà ń gbogbo gbà ni oúnjẹ lẹ ti gbọ́ yẹn wò. a ti wà ní látàrí ẹ wá máa lọ ní ìfẹ́ tó falẹ́rìn. hello ọ̀rẹ́. hello ilẹ̀ mà ti ń ṣú àbò wálé lálẹ́ yìí ni. Ah, ìwọ náà gbọ́ nǹkan tó ń sọ báwo ni mi ṣe ní wálé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe tán ni mo ti fẹ́ máa bọ̀ báyìí tètè kó o má fà lẹ́rìn o ṣùgbọ́. kò sí wàhálà mo máa tó dé. ẹ ò yá yá yá yá ẹ palẹ̀ ara mọ́ ẹ wá máa lọ. mami àti maria. òwúrọ̀ kan o ṣé o jì mí ẹ ṣọ́ra lọ́nà ẹ ṣọmọ jẹ́jẹ́ o ẹ rọra o ẹ ní ẹlẹ́jẹ̀ o. Ọlá kálẹ́ báwo ni. ẹ ló bùnmi. jọ ṣé jìmí ṣì wà lọ́dọ̀ ẹ̀. Ah, rárá o kí ló ṣẹlẹ̀. orí kò ì wálé ni. Ah. ó ti sọ̀kalẹ̀ ní ìyànà ilé yín ah, á dẹ̀ ti tó bíi wákàtí méjì sísìn ó yẹ kó ti délé. wákàtí méjì kẹ kò ì wọlé wá mo dẹ̀ tún ṣì ń pe aago ẹ̀ gan-an kò lọ. èmi náà ti pe aago rẹ̀ tí kò lọ mo rò bóyá iná ti tán lórí aago ẹ̀ ni mo ti rẹ̀ rí pé bóyá ó fi aago tiẹ̀ pè mí ni láti sọ pé bóyá òun náà ti délé. níbo wá ló lè wọ̀ lọ ó dà ó mọ tó máa ṣẹlẹ̀ màá sì máa pe aago ẹ̀ àmọ́ tó bá jẹ́ ìwọ náà ló kọ́kọ́ bá sọ̀rọ̀ jọ jẹ́ kí n mọ̀. mo ti gbọ́ tó bá dẹ̀ jẹ́ ìwọ náà ló kọ́kọ́ rí pé jọ jẹ́ kémi náà ó mọ̀. kò sí wàhálà ó ṣe gan-an ni ó ṣe bùnmi. Ah. wákàtí méjì bolówá mọ̀ bológbà lọ. The customer you're trying to reach is not available. aago ẹ̀ ò máa lọ ah, kí ló lè ṣẹlẹ̀ ṣebí ilé wọn ò jìnnà sí oríta abọ́dẹ̀ gba abòmíràn lọ ni. kò sọ fún mi pé òun lọ síbi kankan àti wípé ilẹ̀ ti ṣú kò síbi tó fẹ́ lọ lásìkò yìí farabalẹ̀ jẹ́ a tún gbìyànjú aago ẹ̀ ó lè ṣeé ṣe pé iná ti kú lórí ẹ̀ jẹ́ a máa pè tá a fi lọ. ó ti dáa a n tún gbìyànjú ẹ̀ wò. ọgbẹ́rin ti mi ó yẹ kó ti yẹ ẹ̀sìn pé ẹni tó bá juni lọ́lẹ̀ jù nínú wọ́n kó jẹun ọ̀pẹ́ nǹkan tó bá kí ń ṣe tèèyàn èèyàn máa ń sá fún ni ó máa ń rìn jìnnà rere. ìjọ tí bá tún rí ẹ tí mo bá tún ṣe kí ni tí mo bá tún rí ẹ ikú pa ẹ. aláyẹ̀wò bíi aláyẹ̀wò bíi bá máa rò kó gbọ́n o àti sùn ẹ ti pẹ́ jẹ́ kó rí ẹ máa pé ẹni tó bá dẹ̀ ń sọ lélẹ̀ yìí kò kí gbọ́ tó ẹni tó ń sọ o jẹ́ kó rí ẹ máa pé o. ṣé ti yẹ tí bá tún rí ẹ kí ni mo máa ṣe ọ̀pọ̀ ìranù kó pa ẹ́ nìyẹn ló ń bẹ. orí yẹ yọ wa lẹ́yìn ẹ̀. tí wọ́n fi ojú mi rí láàrin alẹ́ àná sí àárọ̀ yìí ọ̀rẹ́ ṣe ló dàbí ẹni pé ayé fẹ́ parẹ́. Ah, àwọn eléyìí máa burú o. ìyẹn lórí tó ń rí wọn ò sọ pé àwọn pa mí ah, ah. mo kàn rí bí ẹni pé ó dàbí ẹni pé ẹni tó rán wọn pé kí wọ́n gbé mi ó ti pàṣẹ fún wọn pé kó má pa mí bí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọn ò láwọn ò rán mi lọ sọ́run àpàpàǹdodo. nítorí ìkíni torí ìkíni nítorí ọlọ́run lórí ọ̀rọ̀ obìnrin obìnrin lásán. ọ̀rẹ́ ìwọ ló rí bẹ́ẹ̀ ìwọ ló rí bí ọ̀rọ̀ obìnrin lásán òun ò rí bẹ́ẹ̀ mo pé gbogbo èrò ọkàn rẹ̀ ni pé bóyá mi àti. lẹ́dà mi aṣáàkú yíyọ ọlọ́run akú yíyọ ọlọ́run tó bá kù ọlọ́run ẹlẹ́dà má jẹ́ ó tún ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́ o má jẹ́ ara rìn fẹsẹ̀ sí o ẹlẹ́dà àmọ́ ìwọ ni mo tún fẹ́ bá sọ̀rọ̀ ṣọ́ra ẹ̀ ṣọ́ra pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ o ah, tó o bá yẹra pé ò ní bá wọn jà tó má bẹ jà ńkọ́ gbogbo aláǹgbá ló dánú lílẹ̀ kò sẹ́yìn tó mọ ìtinú run o ah ẹlẹ́dàá mi ní tí wọ́n bá fẹ́ ṣe inú ẹ ni kó máa gbé má sọ síta nǹka bá fi pamọ́ olóníyìí jọ torí ọlọ́run mọ̀ sínú mọ̀ síkùn à àní bọ́ ọwọ́ mọ́ o. ẹ ṣe gan gbogbo nǹkan tẹ́ sọ pátápátá náà ni mo ti gbọ́. ẹ̀hẹ́n màámi ó tiẹ̀ ní nǹkan kan tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín mo rántí pé ẹ máa ń sọ̀rọ̀ nípa ogun òmùpọ̀ dáadáa Ó dẹ̀ máa wù mí tẹ́ bá tiẹ̀ lè sọ díẹ̀ fún mi nípa àwọn ìrírí yín nígbà tí ogun yẹn ṣẹlẹ̀ lọ́dún náà lọ́hùn. Ogun ọ̀mùpọ̀? Ah! Kí ló dé tó fẹ́ mọ̀ nípa ogun ọ̀mùpọ̀? Kò ń ṣe pé rẹpẹtẹ náà wà bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó ní àwọn ìtàn kan tí mo gbọ́ nípa ogun ọ̀mùpọ̀. Wọ́n á wò wípé ah màmí náà wá ń sọ̀rọ̀ nípa ogun yìí lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan mo ṣe wá ní kí n béèrè lọ́wọ́ yín tẹ́ bá tiẹ̀ lè tún sọ díẹ̀ sí fún mi nípa ogun náà. Hmm. ogun òmùpó hmm. tá bẹ̀rẹ̀ ìtàn yẹn lálẹ́ àní parí ẹ̀ títí ilẹ̀ àfimọ́ ṣó ti yẹ tó bá dìgbà mi kò jẹ́ àsọ ṣó ti gbọ́ ó ti yé mi. Hmm, tó bá dìgbà mi. ìyá wa ṣe ń gbọ́ mi tó bá tásìkò òun fúnra rẹ̀ ni ó béèrè ó bá sì ti béèrè lọ́wọ́ yín ẹ má fi kankan pamọ́ fún un. ibo gbogbo èyí ti ṣẹlẹ̀ tí gbogbo èèyàn ń gbìyànjú àti sá èmi ọkọ mi àti àwọn ọmọ méjì ọkùnrin àwa náà gbìyànjú àti sá nínú ìgbìyànjú yìí òun ni general killer pa ọkọ mi àti àwọn ọmọ mi ọkùnrin méjì. Hmm. níbi tí mo ti ń sálọ nìkan lára àwọn oníbàárà mi ló bá gbìyànjú àti gbé mi pamọ́ níbi tí mo sá pamọ́ sí. igbó lọ títí tí mo fi dé ìlú tó pààlà sílùú kejì láti bẹ̀ mo ti gbà sá lọ. tí mo bá gbọ́ yín dáadáa nǹkan tẹ́ ẹ̀ ń gbìyànjú àti sọ nísìnyí pé ẹ̀yin gangan kọ́ lẹ bí mi. àwa jẹ́ wípé orúkọ jìmí tẹ́ ń pè mí yẹn gangan kọ́ lórúkọ mi. káàdì tí mo rí lára ẹ nígbà tí mo gbé ẹ. orúkọ tó wà bẹ́ẹ̀ òun ni olújìmí náà ni mo fi mọ ẹ lára. Bruno, kí ni ìtumọ̀ nǹkan tó ń bá mi dánwò lẹ́nu ọ̀nà yẹn? Ìwọ náà máa ń sọ̀rọ̀ o, ìwọ tó yẹ kó dọ́wọ́ bojú kó máa sunkún. Ah, mi èmi mà ló ń bá sọ̀rọ̀. ìgbà yẹn wá ń kọ́ ìka rádaràda. ìka bíi ti báwo kí ló ń sọ oyin ò wá gbà mí ni. omi ní sùúrù okun òkín ó ruru káwàá ruru o. wo àṣírí ẹ̀ ti tú ṣebí wọ́n ló rán àwọn agbénipa pé kọ́ lọ́ọ́ fìyà jẹ ọmọ lọ́mọ ẹ àbò fẹ́ sọ pé ìwọ kọ́. agbénipa kó tó ń sọ yóò mi kí ló ń sọ ọ̀rọ̀ ẹ̀ mi akin ká má parọ́ ìwọ náà ò ṣe dáadáa ṣe bó ní ẹni tá a bá ń bá nájà là ń wò á kí n wo ariwo ọjà. mo dáná má bínú èyí torí ìfẹ́ tí mo ní sí ẹ náà ni ṣé kí wàá lajú mi lẹ́gítà ló bọ̀ kó wọ̀ ni. ẹ gbà mí ìfẹ́ wèrè wo ta ló nífẹ̀ẹ́ òfò ibi tí a ti ẹ̀ bá dé yìí ó ti ẹ̀ ti da èmi ò ṣe mọ́ o mi ò ṣe mọ́ kọ́ńkálukú rìnrìn ẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. má bínú má bínú torí ẹ̀ náà mo ṣe ń bẹ̀ ẹ́ má bínú sí mi ṣó ti gbọ́ irú ẹ̀ ò ní ṣẹlẹ̀ mọ́ iṣẹ́ ìṣù dúró má bínú. mi ò ṣe mọ́ hmm. má bá tiẹ̀ lọ. ó ní òde ẹjọ́ bá mi bẹ ẹjọ́. akin bóyá kó wá máa lọ màá bẹ́ẹ̀ bá bùnmi sọ̀rọ̀ tọkùn ẹ̀ bá ti wá sílẹ̀ á pè ẹ́ mo ti gbọ́ òyin jọ bá mi bẹ̀ ẹ́ kó dẹ̀ rí dájú pé ó gbọ́ ẹ mi ò ṣetán láti filẹ̀ o. Bùnmi Bùnmi wọ́n ní pé ojú tó bá máa bá a nìkalẹ̀ kò ń tààrọ̀ ṣèpin àti pé igi gogoro mágùn mi lójú òkèrè báyìí òun lèèyàn ti máa ń wò èèyàn máa ń sún sẹ́yìn fún ni fẹ̀kàn tẹ́lẹ̀ náà mi ò fi gbogbo ara nífẹ̀ẹ́ sọmọ akíntúndé àbákínkànmi àbákínrìnlọ kílẹ̀ akínkẹ́kẹ́ ló lóun jẹyìn mi ò fi gbogbo ìgbà nífẹ̀ẹ́ náà tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tóun bá ti nífẹ̀ẹ́ sí èmi máa ń bá nífẹ̀ẹ́ sí i torí mi ì fẹ́ kínú ọmọ mi bàjẹ́ torí ìdí èyí ẹ jẹ́ kọ́ ọmọ burúkú kó máa bá tiẹ̀ lọ ọmọ burúkú ara ẹ̀ kó máa kó tiẹ̀ lọ kó kó kó kó tiẹ̀ lọ kígbà ọ̀tún dé láàrin yín jìnnì má bínú ọkọ mi ìwọ ni màá bẹ̀ pé kó má bínú n tó ṣẹlẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ nìyẹn mo fẹ́ kẹ́ fi sẹ́yìn bí wọ́n ṣe ń fi aṣọ kẹ́dẹ̀ máa bá ọ̀rẹ́ yín lọ dáríjọ rẹ jọ ọkọ mi. ẹ ṣe mọ mi Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ pẹ́ fún wa. àmín. kẹ́dẹ̀ máa wò kò ń ṣe pé mò ń bínú sí Bùnmi o mi ò fìgbà kankan bínú sí rárá ó kàn jẹ́ pé mo ń láti rìn sẹ́yìn díẹ̀ fún ìgbà tó yẹ pé torí títí ẹ̀ náà ṣe fìyà jẹ mí kó mọ̀ á jẹ́ pé nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ á burú ju eléyìí tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn lọ torí ẹ̀ lèmi ṣe wá wò pé kí n rìn sẹ́yìn díẹ̀ fún kó má bàa fa ìpalára fún àwa méjèèjì. ṣé bí wọ́n ṣe ń ṣe nǹkan ló ṣe ṣe yẹn ẹ́ wá tẹ̀ ṣe sọ fún mi náà. <laughs> ò ní bínú sí mi náà ni. mo bínú o mo bínú gidi gan ni. kí ló ń ṣe lè ó jẹ́ máa fakọ sí. wo fi mí sílẹ̀ ti ẹ̀ o. <laughs> oníyẹ̀yẹ̀. ẹ ẹ wò ju gbogbo ẹ lọ ẹ jẹ́ ká gbàgbé nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn. Jimi má bínú sọ̀rọ̀ ẹ̀ máa fẹ́ kẹ́ padà ṣe tímọ́tímọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe wà tẹ́lẹ̀ torí mo mọ̀ pé ọmọlúwàbí ni ilé rí rẹ ló ti jáde ẹ gbàgbé gbogbo ẹ dáríjọ rẹ ẹ máa ṣọ̀rẹ́ yín lọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe lọ àǹtí oníbínú ṣẹ̀ṣì ń bínú lọ́wọ́ àbá lè rí nǹkan jẹ. orí bí rẹ́mi sí òwèrè kì ó ṣe ọkọ mi má bínú èmi ti rí súra olórí ìbú láàárọ̀ ọmọ akínyìn tipẹ́tipẹ́. ó dàbí ẹni pé nǹkan kan máa ń mú ẹ lọ́kàn nípa ọ̀rẹ́ báwo ni ọkọ mo ṣàkíyèsí pé gbogbo ìgbà tó bá ti wá sílé wá ń bì tó bá ti dédé rè ọkàn ẹ ò kí ń balẹ̀ kí ló dé. bẹ́ẹ̀ láti ọjọ́ àkọ́kọ́ tí mo ti kọ́kọ́ wọ inú ilé ìwà tí mo ti fojú kan ẹ̀ rí ńṣe ló dàbí ẹni wípé nǹkan kan so mí papọ̀ mọ́. bí báwo. ó máa ń dàbí ẹni wípé mo ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ẹ̀ ṣùgbọ́n báyìí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ yé mi nǹkan tó so mí papọ̀ mọ́. kí nìyẹn náà. ogun òun pò ní ma. ogun òun pò. Hmm, bí ti báwo ní ìgbà tí mo lọ sí ìlú wa láìpẹ́ màmí náà ṣàlàyé ìrírí tiwọn nígbà ogun òmùpọ̀ inú ọ̀rọ̀ wọn ni wọ́n ti wá jẹ́ kó yé mi wípé àwọn gangan kọ́ ni àwọn da ẹ̀jẹ̀ nínú lórí pé nínú ogun yẹn gan-an làwọn ti gbé mi títí títí wọ́n fi tọ́ mi dàgbà. ẹ ẹ dúró ná kí ni àpèjá orúkọ ẹ̀ olújìmí ṣe sim. ẹ màmá ńkọ́. wọ́n wà nílùú wa náà. ìbádẹ́wọ̀n ni kémi pẹ̀lú wọn pàdé o ká tiẹ̀ múra wa. ṣé kò sí. kò sí láburú ń bẹ ṣebí ìwọ àtọmọ mi ọ̀rẹ́ ni yín tèmi àti màmá náà bá dẹ̀ múra wa táwa náà ọ̀dọ̀ rẹ̀ kò sí nǹkan tó fi ń ṣèyàn ṣó lè bá mi pè wọ́n fún àpèjẹ ráńpẹ́ kó jẹ́ kí n mọ̀ bá tọ́ bá máa ráyè. ẹ kò burú mo máa bá wọn sọ. àbí <laughs> kárìn ká pọ̀ ni. iye ní ìlú kò burú ọkọ mi ẹ lè ṣe ra. sídàkì anubama gbàgbọ́ ọmọdé àbíkí ọmọdé àbẹ̀bí náà no dey hear. Ah! igbó yìí ni mo tọ̀ tí tí tí tí mo fi wá já sílùú tó wà níbi àlà ìlú yìí ni mo ti dúró tí mo wá wọ ọkọ̀ Ìbàdàn bí mo ṣe dèrò Ìbàdàn láti ìgbà yẹn dé sí nìyẹn o nígbà tí mo wá délùú Ìbàdàn mo gbìyànjú títí títí láti ẹ̀ ti rí ìkankan nínú àwọn ìbátan Bàrísítà Tẹ̀là mo hmm. mọ̀ ọ̀kan péré nínú wọn nígbà tí máa ṣòfin tó tó wọ́n láwọn ajínigbé yìí náà wọ́n jí ìbátan wọn tá à ń sọ ìgbé ah! àti gbani ni mi ò gbúrò mọ̀lẹ́bí bàrísítà kankan àtìgbà inú mo dẹ̀ ti ń tọ́jú olúbùnmi títí tó fi wá dì sí. màámi kí ló tẹ̀ ṣe sọ gbogbo ilé ìfún wa lọ́jọ́ tẹ̀sán yẹn ọkọ mi mi ò fẹ́ kínú ẹ bàjẹ́ ni torí ẹ̀ ni mi ṣe sọ fún ẹ. ọkọ mi bí tí ò bá gbóyin kí inú ìbàjẹ́ adúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ibi tó bá wa ṣe dé yìí. ṣebí òun náà ni ẹ ti pàdéra yín. àbí. àwa méjèèjì tọ́lọ́run dẹ̀ jogún fún yín fún yín náà kòkó ń ṣe pé a fi ṣe yín níkà a fi sin lọ́run látara yín ni. oore la fi ṣe ká ṣáà máa dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. ìyá wa yóò jẹ wá sí o kò ní bàjẹ́ o ẹ̀yin ọmọ mi èrè gbogbo tí sojú owó ní òṣojú yín o. ẹ máa ṣàṣe àṣẹ àṣẹ. atare ò di tiẹ̀ láàbọ̀ rí sọ́sọ́sọ́. So, so, so ilé àtàrí máa kún ilé yẹn á kún fowó á kún gbogbo àìkú baálẹ̀ ọ̀rọ̀ ayé ò jẹ́ yín ṣe o mm, ẹ rògbò yín lò ó ẹ máa jẹun kò ní ha ẹ lọ́rùn mm. ó yá. ó yá ó yá. yẹ ẹ máa jẹ ẹ máa jẹ. soups. Mm. Mm. ẹ máa jẹ ẹ̀yin lẹ ní à ń wò lójú. Riot gist kan ni nípa one of the biggest celebrities in Nigeria guess who. Hmm? ṣùgbọ́n nǹkan tí mo sọ. you said uh, you said guess what. àní mo ṣẹ̀ṣẹ̀ rí hot gist kan nípa one of the biggest celebrities ní Nigeria so guess who. Oh. Who? Oh. Okay. It's Don Jazzy. Rihanna ti lóyún fún Don Jazzy. Oh. Okay. Okay. Rihanna lóyún fún Don Jazzy oní okay. Are you okay? I'm fine, no. Abi? Oh no, oh wa okay. Ah, then it must be a very wrong mood. Kí ló ṣẹlẹ̀? Rihanna lóyún fún Don Jazzy oní okay. Ah, ò mọ̀ ṣe rá ah, ò ah, mọ̀ ṣe ò dùn. Tó ọ̀rọ̀ tó yẹ ṣó máa yẹ traffic tó máa ní sí site mi. Ọ̀rọ̀ tó yẹ ká jọ trash ká mọ bóyá ṣẹlẹ̀ ó ní òkè Rihanna lóyún fún Don Jazzy òkè irú èèyàn wo lélẹ̀. baby. I was actually battling with loneliness you know wọ́n serve me hot like very hot breakfast a day before. Oh, sorry that I was. That. almost losing my mind so mo shall I fún ọ̀rẹ́ mi phone while I was driving that day ní incident oh oh oh I'm so sorry I'm Thank so you. sorry Thank and you. if I give me hugs, kilo dé why did she serve you breakfast Kilo fabric fa eh? mm. Are you sure you want to know? Why not? Um, according to her claims, ó claim pay. my sexual drive is too high and um, she can't match up the energy for my sexual drive so um, that's a major reason um, well, I can understand because I'm quite heavy down there, you know, so. Mm. Yeah. Wow. <laughs> really? So, ẹ ṣì Anyways, um, I'm just I'm just an Amal guy. That's all I can say. Are you sure? What are you, what are you doing? Nothing. <laughs> Nothing. Trust me, Muko. Damn. <laughs> Let's change topic. let's change topic. is there to get? What? It's not like you're giving me any tangible reason for us not to have a wedding. So what is it, go go go go go, kí lo fẹ́ get Simi or get? Simi, I need you to get the fact that I am fed up. did they go go for me? You're choking me. Me mm, choking? Yes, or choke me, man. I really, I want, what, what is this with this wedding or no wedding, really? Do you know what? So, oh, you mean it's too much for me to ask for a wedding at my age? Do you know what? If you feel that this is your right, your birth rights, it is your past placenta that comes with birth, madam, if it is the wedding that you want, I am not interested. At this point, I am no longer interested in anything, no wedding, no registry, nothing. bá nídìí obìnrin kan ìjẹ́ kú gbòòlù. àwọn afọbajẹ ni mò ń dúró kí wọ́n wá dúró wájú báyìí kí wọ́n sọ pé adérìnọlá mi ó ti rìn. kí ló dé tẹ ẹgbẹ́kẹ̀ tó wá ṣiṣẹ́ ẹrú yín. àwọn òṣìṣẹ́ ẹrú fún ẹnikẹ́ni mọ́. ẹ ṣe kí ni mọ́. yéé yéé yéé ìkọ̀ọ̀kan nu àwọn ẹrú wọn ò bá ṣiṣẹ́ dáadáa kò sóúnjẹ fún ni o wọn ò lè wá jẹ mí lówó kó tí mo máa ṣiṣẹ́ mi o. ẹ má jẹ́ ká ṣe bẹ́ẹ̀ ọmọ náà gbà ní dá mi ní o ẹlẹ́ẹ̀kejì ni wípé ó jẹ́ ọmọ tá a bí nílé ọgbọ́n ó dẹ̀ dàgbà sílé ìmọ̀ àtọgbọ́n àti ìmọ̀ gbogbo ẹ̀ ló pè sí lára. wọ́n ti fi ilé tí ọlọ́run ọba jogún fún wa ilé ọlá wọ́n ti fi hàn èmi o mo ní kí wọ́n mú ẹ̀yin méjèèjì tó kù ẹ jẹ́ ká máa lọ ọ̀rẹ́ mi ọba lọ́làdà bó o lè ṣẹṣẹ ọ̀nà owó lẹ́gbẹ̀ẹ́ gbà ibo lè fi sí bó o ló ṣe rìn. wọn kọ́kọ́ fi ikú ṣàgbà yín. èmi ń pè yín torí àìlera bàbá tó bí èmi àti yín ẹ̀yin ò gbé ìpè àṣé ló sọ ní pé àgbà ọkọ gbọn tí kì í bá ṣe pé ẹjẹ ilé ayé síwájú ó yẹ kí n lè. ọ̀rọ̀ yóò nílé wọ̀ o àfi kí ọmọ mi kó padà wálé kó wá gorí ìtẹ́ bàbá rẹ̀ <laughs> láì ṣe bẹ́ẹ̀ inú yóò nira gbà o. ta ni ká pè é ta ni ká pè é. ṣé lóòótọ́ ni ìjọba máa ti blue hibiscus pa nítorí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀. no we are not closing our school. I would like the parents or guardians of the students to acknowledge their presence. Tenny Benson. Present. These seven children in our school created an exclusive WhatsApp group and call it the Pink Berets. Jackie kí n introduce WhatsApp group Is it our school group? It's a school thing, right? No. No, it's not. Because we have no teaching staff, no non-teaching staff, no adults in that group created. We need a school group when we are talking about fun. wàhálà ìjọba yìí sukùl àwọn ọmọ olówó yìí ni gbogbo nǹkan báyìí máa ti ń ṣẹlẹ̀ mo mọ̀ pé kò lè já kọ̀ọ̀kan kò ń ṣe kejì kí ló dé. kò ń ṣe ọ̀rọ̀ sukùl àwọn ọmọ olówó nìkan gbogbo sukùl ní láyé tá a wà yìí. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà pé ọmọdé ò kì í but there is a place called juvenile remand home it's like a prison for kids. The school authority demands that we see the contents of your phone. Kemi, is that going to be a problem? Calvin, have you ever played a game called The Special Place? No, sir. Have you ever played a game called The Special Place? No, ma. Have you ever heard of the Pink Beret?